Hei, kowe iki kurumu e perkara ora kok kurang mangan ora lho, De. Kurumu e ora perkara kurang mangan. Mikir <laughs> layanganmu ora mumpur. Diwawancarai deh lho. Se, se, se. Yo, yo, yo. Eh, kurumu iki ora perkara mikir layangan mas bro ah, layangan orang mumpul kayak ngejrek ngejrek nih kan iya lah bangnya mikir layangan harus mapan turu orang iya. turu mikir layangan terus yang dipikir layangan <laughs> ngejrek ngejrek aja ngejrek ini kan anu lanjaran uang terus ah, ah. bes lagi lukman suwe apa rah? orang suwe umpulin nih umpulin nih oh, bro jelas hah? Tumbone Mas Bro panggane. Jelas ya. Nek mikir mambengi teng asik teko esuk ora iso oh, turu kok. Perkara iki arek ngumpuli layangan kuwi. Iya. Ya wis. Magakno. Piye? Wis teko kene dadi guyon wong. Mesine <laughs> ning dhuwur luas mesine. Abot se, abot se. Tes trip layangan. Lorae, lorae. Oh, malah. Layangan burung boleh layangan. Telur, telur. Ngenti, ngenti, ngenti. Wow. <laughs> kono lah neng ngedul kok neng kono kono ngejreki penonton di kono ini tenan yo lama belum nuk ya eh ora le damar ge Thank you. kita lihat test stripnya layangan layangan kelelawar bagus bagus bagus ruangannya mending bening mending mending mending mending pasuringan diharapan eh oh iya anggur korona terai tapi kawan nasi apa to mental ya abet kaya bahaya nek senare cilik. Palne ae kok, gengko digorono. Palne gorono di cari oh. aman. ngedeni ya mama Sarah berapa meter arahnya? 100 meteran paling. layangan helikopter oh apa helikopter kayak mau layangan apa kayak helikopter iya layangan helikopter lur si, si, si, ya angin yang itu biasa nih bulannya Anyar tuh, Setau mumpul urung iki? Setau mumpul urung iki? Ampun. Oh, oh. Lah sawangane ndi ora ning ngono? Ora kok wae. Layan helikopter. Ening kitirane berarti helikopter iki. persiapan helikopter Bus. wah bening bening bening layangannya bening sok keluar keluar keluar kurang kurang angin lu Kendadaan apa ini? gendodon sih lur anu betak munyer-munyer kedodon polok satu kali tes tidak bisa naik untuk kedodon. coba lagi si aja kok umbul nih kanmu gentena naik gentena naik si bari ini lo gonean gentenan tau sing tenang ini yang itu loh kita coba lagi kita coba tes lo lo lo lo saya urut tidak ada saya urut tidak ada yang tenang anu kok nabrak e <laughs> nabrak e bokonge sing ngedulne nabrak e bokonge e. yo bah, anu ukelamu kok ya mending mede oh iya tre tukang layang anak ganti anu kernate ganti lur kolektore ganti, ganti. ganti. ganti. ganti. ganti. ganti. ganti. ganti. bonek tuh deh salen gih salin bong say say say yo lo hop kendodoan gue hop siapa yang kau nih kendodoan kendodoan kau mana deh kendodoan gue say say tuai tuai kurang wih dan hobo hobo <laughs> set eh jenemu sapa ical biasa kedulnya pora kowe ical karo sapa kuwi Rangga kok sapa wedi ngono biasa ngedulnya berapa iki? Ora ta wedi ta we? Eh? Wah. Saya arep iber deh. persiapan layangan apa iki? Dul. Push. langsung war kayak ceklok kita coba tes layangan loroi ya. tayangan sekaligus iki mending iki layangan ekor panjang iki biasanya mumpul pro iki mumpul sekitar sekarang eh. bola ya bola ini bola ya ayo tombol kita iya buntutannya berapa meter iki nanti pak 10 meter luwe 10 meter anggalan bintangnya cipuan rasa iya eh, ya sisan untuk dorita kenar ya Oh, layangan ekor panjang persiapan mau

bos langsung langsung lo jane ombo lur

Tane pisan ku lho. Etane iki lho, etane eh, eh, iki lho. Agen tak tuntung. Memang ngomong jreke biasa iki tak. Ya piye? Otak ini Bolehlah cuwili barengan kacamata ngono. Wah, ning lur, layangane lur. Layangan rampe. Mari kita ikuti terus. Ora mungkin. Ora nak ana kok. Mbok ora kuwi. Lah Aja menyoki jagung, senani sing duwe Hah? Mumpul apa ora? Ngelip. Apa layangane Pak Katuk? Layangane Bapangan. Wah, Bapangan. Bapangan. Piye iki ora dumbulne piye iki kok iso dilaran kabeh iki? Angine ora gamblus. Heh? Angine ora gamblus. Angine ora nang. Layangmu di layangmu. Ora dadi ae. Apa layangan iki? Heh? Bapangan lho. Bapangan, bapangan. Kita ulone ra iki. Ngumpul ora wingi? Ngumpul. Angine entek. Oh, angine entek. Iya, iya, iya. Dang ka. Ayo njuk layane. Engko lek ora mumbul mulo. Apa isih? Dang. Apa layane sing ora isih? Dang ka. Golek